Os judeus eram a parte da raça semítica mais antiga, que também incluía os babilônios, os fenícios e os cartaginenses, inimigos mais recentes de Roma. Durante o início do primeiro século depois de Cristo, os judeus eram, dentre os povos semitas, o grupo de maior influência e aconteceu que eles ocuparam a posição geográfica peculiarmente estratégica no mundo que naquela época era governado e organizado para o comércio. Muitas das grandes estradas ligando as nações da antiguidade passavam pela Palestina, que se havia tornado assim um ponto de confluência onde se cruzavam as estradas de três continentes. Os viajantes, o comércio e os exércitos da Babilônia, Assíria, Egito, Síria, Grécia, Pérsia e Roma atravessaram a Palestina sem cessar. Desde tempos imemoriais, muitas frotas de caravanas do Oriente passavam por alguma parte dessa região, indo para os poucos portos marinhos da extremidade oriental do Mediterrâneo, de onde os barcos carregavam as suas cargas para todo o ocidente marítimo. E mais da metade desse tráfico de caravanas passava por dentro ou próximo da pequena cidade de Nazaré, na Galileia. Embora a Palestina fosse a terra da cultura religiosa judaica e o local de nascimento do cristianismo, os judeus estavam espalhados pelo mundo, morando em muitas nações e fazendo comércios em todas as províncias dos estados de Roma e da Pérsia. A Grécia contribuiu com uma língua e uma cultura. Roma construiu as estradas e unificou um império, mas a dispersão dos judeus e as suas mais de 200 sinagogas e comunidades religiosas bem organizadas, espalhadas aqui e ali em todo o mundo romano, forneceram os centros culturais nos quais o novo Evangelho do Reino do Céu teve a sua recepção inicial e dos quais, subsequentemente, ele espalhou-se até os confins do mundo a sinagoga judaica tolerava uma faixa à parte de crentes gentios, de homens devotos ou tementes a Deus, e foi nessa faixa de prosélitos que Paulo fez a maior parte dos seus primeiros convertidos ao cristianismo. Até mesmo o templo em Jerusalém possuía uma área especial decorada para os gentios. Havia uma ligação muito estreita entre a cultura, o comércio e o culto entre Jerusalém e Antioquia. Na Antioquia, os discípulos de Paulo foram chamados de cristãos pela primeira vez. A centralização do culto no templo judaico em Jerusalém constituía não apenas o segredo da sobrevivência do monoteísmo deles, mas também a promessa da manutenção e disseminação o mundo de um conceito novo e ampliado daquele único Deus de todas as nações e Pai de todos os mortais. O serviço no templo em Jerusalém representava a sobrevivência de um conceito cultural religioso em face da queda da sucessão de suceranos nacionais gentios e de perseguidores raciais. O povo judeu dessa época, embora sobre a sucerania dos romanos, desfrutava de um grau considerável de autogoverno. E relembrando os então recentes atos de heroísmo de libertação executados por Judas Macabeus e pelos seus sucessores imediatos, os judeus estavam vibrantes na expectativa da aparição imediata de um libertador ainda mais magnífico, o Messias, há tanto tempo esperado.